کن کن توانستن قادر بودن کن Can you come? Can you come? Can یعنی توانستن و قادر بودن. You تو. Can you یعنی آیا تو می توانی You can یعنی تو می توانی و can you سوالیه یعنی آیا تو می توانی come آمدن Can you come آیا تو می توانی بیایی Can you come Can you come You can play outside You can play outside. You تو can می توانی یا توانستن play بازی کردن outside بیرون بیرون از جایی بیرون از خانه مثلا You can play outside شما می توانید یا تو می توانی بیرون بازی کنی You can play outside You can play outside